Hello everybody and welcome back to the channel. Today we're gonna see some interesting gameplays with one of the most powerful meta for the moment, so make sure to drop a like, subscribe if you're new and follow me on Instagram, you can find the link in the description. Finally, after the latest DMR's nerf, everyone is looking for what's gonna be the new meta. Well, I got something very interesting for you. I'm talking about the FFAR, very powerful for medium and short range, it could perfectly match with the Car 98, so take a look at the loadout, try it and let me know by commenting down below. In the video you can notice that I'm using a not maximum level setup, but here is how it could be used. Don't forget to drop a like, it's very important, hope you enjoyed the video and see you next time. Uh, abbiamo un altro team. Senti? Eh. eh no, infatti. È sopra, eh? Corri, corri, corri, corri. entrato. Bella. No. Bella. Eh, mi sa che è quello che è sceso e è passato dalla porta. Sei fatto? Sì, sì, sì, sì. No, aspetta, aspetta allora. dove, dove, L'ho fatto, l'ho fatto. Ah, Bravissimo. Oh. DMR, DMR. Dove? Ma è sopra o sotto? È eh, punto verde. No, secondo me è sotto. È sotto, è sotto, è qua. E non è da solo, sono in due. Ah, sono qua dritti di fronte a me. Sì. 16 metri. E... Eh, uno solo, uno solo. No, mi ha ributtato terra. Ti muore, ti muore. Io con le diamanti. Andiamo tutto a destra. Sì, va bene. Vedevo colpi partire da più o meno lì. No, c'è Kino, da lì, proprio da, da lì. Dove? Da lì. Grazie. Madonna santa. Ma no, ma da tutte le parti. Da tutte le parti. No. no! C'è una persona di noi, eh? Cosa L'ho fatto. Bravo. Dai. Merda, qui colpi il potere del re. Una senza piastre. Anch'io sono senza piastre. Sono qua. Faccio... Fate di fianco. Sì, sì, sì. Occhio, occhio, no, no, no, no, non ti Non adesso che... sì. Solo un secondo. Sì, Ma uno è sotto di noi? Uno è di qua. Bravo. Un altro. Buono. Fat, fat, fat. Un altro, vero? Dove? Pingacelo. Non lo so. Di noi, dietro. Sotto o dietro? Dietro, dietro. Sta sotto di noi. Vieni sotto, sotto, sopra. Eh. Dentro le piscine qui. Eh, io devo andare in Infatti. No, è troppo fatto. Avevo bisogno di piastre. Ma dov'è? Uh. Eh, no, mi sparano dall'altra parte. Sono senza piastre e mi spara subito. No, mi stavano sparando da tutto il mondo. Eh. Impossibile. Eh, ho visto. E questo sta... Sì, quello che mi ha ucciso, ragazzi. Ti pulsa da sinistra. No, è fermo al suo spawn a sinistra. Pusha dritto, pusha a sinistra, tutto a sinistra. Ma cosa? Occhio. Corri, corri che t'han visto. Vabbè, ti ha regalato una piastra. Ballo shop. No? Bello. Uh, prendilo quel mazzo. Sa sto facendo? A posto. Cerco di prenderli, raga, però. Vai, vai, vai, vai. Eh, c'è la gente qua sopra. Potete prendere anche il fantasma, eh, che qua avete piastre. Quello della macchina senza piastre. E che cazzo vuoi, partigiano? Uno a terra nella taglia. Ma pushiamo quello che c'è sotto di noi? Sì, è lì. Vado qui. Eh, lo so. Andiamo? Pusho io. Senza piastre. Bravo. Porca troia. Oh. Arriva, arriva, arriva. terra. La gente. Avete piastre? uguale. Abbiamo vinto. No. Abbiamo vinto. Se manca uno. vittoria. <laughs>